tunaozungumza sana mambo mengi ambayo hatuyatekelezi na tunatekeleza mambo mengi ambayo hatuyani. Tunakushukuru mzee wetu William ameishi maisha yake, leo amekutangulia na sisi tuko njiani. Sisi mwanasimba ni mwanasimba mwenzetu mkweli, tulishirikiana naye sana, na nasema tu kwamba safari ya maisha ya mwanadamu katika ardhi au tumbo hili la dunia ni fupi. Tuishi maisha kwa kuthamini na kuamini kwamba ipo siku tutaondoka, na hakuna mtu yoyote ambaye amepewa taarifa kwamba ataondoka siku fulani au saa fulani. Ishi maisha, shirikiana na watu, jua watu, thamini watu, heshimu utu wa mtu mwingine. Haya mambo ya wenzetu wamekuja kusema hapa wakimitandao na nini Wapo wengi wanasema ya kweli, lakini wapo wengine ambao wanasema mengi ambayo si ya kweli. Na leo hii hawa ndio wanaosisitiza kwamba tuishi maisha mazuri, tushirikiane, kufanya hivyo. Hata ile ambayo ambaye amepewa nafasi ya kuzungumza hapa anajua aina ya ubingwa alionao, lakini tunamwachia Mungu. Tuendelee. Nawashukuru sana kwa kunipa nafasi hii, nawatakia heri ya safari. Naamini tutashirikiana huko tutakapokwenda kumwaga na kumwacha mwenzetu katika safari yake ya maisha. Asante sana. Um, mtaza, asante sana. labda niseme kitu kimoja. Demotus mimi namfahamu kwa miaka mingi kidogo, na alikuwa mtu niliyekuwa karibu naye sana. Haipiti siku moja siku mbili, lazima aidha tutachat kwenye group au inbox au tutawasiliana kwa simu. Demotus alivyorudi kutoka nje Marekani ndio urafiki wetu ni kwanza, Na ulianzia kwenye chai, ulianzia kwenye chai nakutana KT, basi tukatengeneza bond kubwa. Demetrius hakuwa mshabiki wa timu yoyote hizi zilizokuwa kubwa. Leo nawapeni siri na mzee Malichela atathibitishia. Demetrius alikuwa ni mshabiki wa Pan Africa Club maarufu miaka sabini na themanini inaitwa Pan Africa, iliyoanzishwa ubavuni na Yanga. Na kama kuna mtu ukiona naandika andika historia za Pani, sijui wachezaji wa zamani wa Pani, ilikuwa napewa na Lemotus, naenda kufanya tu uthibitisho kwa wazee wako. Lemotus anaijua vizuri Pan Africa na alikuwa mshabiki kindakindaki wa Pan Africa hata juzi baba yangu mdogo mmoja aliishi Ulaya anaitwa Kasim Manara, alikuwa mchezaji pale, alirudi hapa anamwita kwa jina lake William, wakaanza kukumbushana stori za zamani, ni agent wake. Kwa hiyo mtu ni mfuasi wa Pana. Baadaye kwa kuwa mimi rafiki yake nilienda Simba, ndio akaja Simba na kwa nini kitu hiki na mzee John yuko hapa, sisemi vitu ambavyo yupo mzee Malichela na kaka zake wapo kila sana. Hawa ni kundi la watu walioingia Simba kama walivyohama nilivyohama na mimi, wapo wengi. Kwa hiyo Will, William ni mshabiki wa pani, alikwenda Simba kunifuata mimi, na kwa kuthibitisha, nasoma message yake ya juzi, tunacheza mechi ya kabidi ubingwa Asubuhi kanitumia message, kaka, naomba tiketi za watu wawili, mimi na nipo na mbebes, twende Chamazi kuangalia mechi ya Yanga siku aliyofariki. Hapa sithibitishi kwamba alikuwa Yanga, bado nasisitiza Remutus alikuwa mshabiki wa pani. Hayo ya ubingwa ni sikukosa, si ilikuwa ni nongo tu za kawaida, tuendelee nazo. Neno moja ambalo mimi nilifunza kwa Remutus labda kwa sababu ya American Spirit. Lemutus ndio mwanadamu anayechunga muda kuliko yoyote nilipata kukutana naye katika kizazi hiki. Huna mahali nimekubaliana, mheshimiwa mzee, kwamba tunakubaliana saa nne kamili Lemutus afike nne na dakika tano. Haiwezekani hana excuse zetu za kwamba foleni, si nimechelewa, najua hivi Dar es Salaam hana hiyo. Mimi wa kwangu mara nyingi nafanya tafiti za kuwakaribisha rafiki zangu, ndugu zangu, unawaambia watu wafike saa moja, ndio mtu zimoja kasorogo yuko njia ngine, anaambia mimi nishafika. Wengine wanafika saa mbili na nusu, wengine saa tatu. Amenifundisha kuchunga muda, amenifundisha kuchunga miadi, lakini kubwa zaidi nyutu za pili kuomba. Yaani sio kwamba alikuwa na hela nyingi ile Mukuzi, lakini Mukuzi haombi, haombi, ananasa mpaka sasa hivi nafanyaje? Haombi kabisa, anasema labda tunasema ile American spirit. Kwa wakati mwingine ile American spirit inakutofautisha tabia zako na sisi wa Ethiopia, sababu inawezekana mwanadamu haombi na kwa kuthibitisha hiyo kabla sijamwita mtu mwingine wa mwisho, ningechopi Faraj Asas. Huyu ni mtu wa karibu zaidi na Mungu, ameshiriki katika shida na raha za Mwenyekiti. Mheshimiwa mzee waziri mkuu mstaafu ameshiriki sana wakati wa ugonjwa. Jana ilichomeka kwenye kikao wakati tunaandaa maandalizi ya leo na nini tukakubaliana ipatikana bajeti kiasi hiki ili tukamilishe mradi wetu wa leo na kuendelea. Within 10 minutes tumecollect zaidi ya milioni nane. 10 minutes. Lakini kuna wakati mtu huyu tulikuwa tunashauriana namna ya kupata tiketi yake ya ndege kwenda India kutibia. Kami tumpigie faraja akatoka. Sisi wanadamu tubadilike tuliwezaje kuchanga milioni nane kwa dakika kumi za kwenye msiba, wakati tiketi ya ndege ya milioni moja tunachukua mwezi mzima? Lazima tubadilike, utu wetu kwa wapi? Kama tunaweza kukubaliana kuchanga pesa kwa ajili ya msiba, jana nilisema kwenye vikao, na sisi wote kwa pamoja tubadilishe hiyo, ni attitude ambayo haifai kuwepo katika jamii yetu. Faraji, useme, unajua upende kusema, lakini kwa useme kitu kimoja kuhusu ule wewe ndio mtu wake wa karibu, miongoni mwa watu wake wa karibu, wewe na dada Justina. Mimi nataka kidogo useme wale na moja moja, alafu malizie shughuli ya ya ya kwa. Karibu sana Faraji. Mimi na siku tatu wa kuongea na dada wangu, lakini kumbukumbu ambayo ninayo kwake wakati na fiwa na mke wangu stima ilikuwa iko nje. Kwa hiyo wakampigia stima, kumwambia ukifika lazima twende ukaone alipozikwa rafiki yako Anitaya, anapenda mkeni mpaka kwenda kumzika milimani. Nakumbuka stima akawa anatamani sana afike ili aone vile mtu zinavyomwambia nimezika kule kwetu milimani. Sasa Jasina Mjane akawa anamtania wakati wamefika wote pale mjini kwetu tunakwenda makaburini, akamwambia sasa mtu zile, anasema kwa tunakwenda mlimani na mguu ukifika, akamwambia mapenzi yangu na tarotaro na mapenzi yangu na shemeji, tutafika of course kwetu kule ambapo tunazika mlima uko kama hivyo, na mtu zinafika mpaka kwenye kaburi la mke wangu leo asubuhi wakati ilikuwa ni saa mbili na nusu wakati Justini anakuja mkwangu kwetu Mberongeo kushuka kumkabidhi mwana kwenye mkoa wa Pwani, lakini wakati tuna anasema bwana, mimi sina, wakati anampigia Manara kumwambia ni siku mimi nilikuwa nachoka Morogoro kuja hapa, alhamdulillah nimetumia masaa mawili kuja kushuhudia heshima ya mwisho ya kaka yetu Demetrius. Demetrius alikuwa mtu ambaye hakuna mtu ambaye anaweza kugombana naye na haogopi kukwambia lolote, chungu yaani, utaina tamu utaimeza. Ni mtu ambaye alikuwa amenyooka sana. Mimi na hata kuna picha nimepita mtoto wangu kile kitabu chake. Sasa nikana mtani mtani, sababu yeye ni mdogo na mimi ni mkubwa Naingia mtani bwana, nikaandikia na kitabu cha Kiswahili kwa sababu sisi zinatupa eh. shida. Alikuwa hakuwezi kukaa siku tatu siku nne, kwa sisi wanasiasa pia tunaangalia pia na peji ambazo zinatazamwa na leo mtu zina wapo. Siwezi kukaa siku tatu siku nne na shughuli sijamtumia jambo langu. Hata jana usiku niliumia wakati nafuatia watu ah, habari yangu ya mwenge ya jimboni simtumie emojis. Hapo ndo imani yangu moyo wangu ukaamini kwamba kweli emojis hatuko nao tena. Ninaomba ndugu zangu, hii dunia tunapita, na nachoweza kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asante sana. Asante Mheshimiwa Hamisi Teretale Daktari Alhaji, kwa ufupi ningependa Nimwite dada yetu Viki Kamata, mbunge mstaafu, kwa niaba ya wasanii wote useme machache na tuendelee na ratiba. Kwa fupi, dada Mheshimiwa Viki Kamata.